experimentei da graça. Eu experimentei do seu amor. Eu experimentei da sua vontade. Entendi que tudo que há em Deus é bom. Descobri que tudo que há em Deus é bom. Eu experimentei do fogo e do Espírito que derramou. Eu experimentei da sua bondade, descobri que tudo que há em Deus é bom. descobri que tudo que há em Deus é bom. Vamos dizer isso. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo. Quantos creem que Ele é bom? Diga amém. Ele é bom, igreja. O tempo todo. Oh, ele é bom. Diga comigo assim. Deus é bom. Oh, Deus é bom. Oh, Deus é bom. Oh, Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo. todo. Passo para os digas. Assim. Deus é bom, oh, oh, oh. Deus é bom, oh, oh, oh. diga, Deus é bom, Deus é bom. Quebra tudo, meu filho. Deus é bom, oh, oh, oh. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom todo, oh, o tempo todo, o tempo todo, oh, o tempo todo. Só igreja, Deus é bom, oh, Deus é bom, oh, diga. Só quem experimentou a bondade de Deus, Deus é bom oh, Deus é bom. Deus é bom. Oh, Deus é bom. Diga assim, ó. O tempo todo. Ele é bom o tempo todo. Aleluia. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos ficar de pé. Com muita alegria, se você puder. Vamos adorar, vamos exaltar, vamos celebrar esse tempo. Oh, aleluia. Eu sinto Jesus aqui nessa reunião. Aleluia. claro que eu vim fazer aqui eu Diga! Eu vim falar com Deus Pode ser mais forte! Mas perguntaram que eu vim fazer aqui eu Diga! Eu vim falar com Deus Vim falar com Deus Me dizer O que igreja? Que eu sou Deus Deus diga Se perguntaram que eu vim Fazer aqui eu Eu vim falar com Deus Ah, eu vim, eu vim Mas perguntaram que eu vim Fazer aqui eu Eu vim, eu vim falar com Deus vocês não jantaram? Escolha alguém, você vai dizer para ele cantando. Profetiza, vamos, vamos, vamos. Um, dois, três, vai! Meu irmão, não abra mão de Deus, porque você é dele e ele é seu. Meu irmão, não abra mão de Deus, porque você é dele. sou do meu amado O meu amado é meu Eu abro mão do mundo Mas eu abro mão de Deus Eu sou do meu amado Santo, vamos! Viva lá com Deus Que eu sou dele E ele Agora são os homens Viva lá com Deus Vim dizer pra Deus Que eu sou E ele é meu Viva lá Só os homens. Agora as mulheres, dizendo bem forte. Um, dois. Vim dizer de mas eu 对头。 Olha para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: O abençoado de Jesus. Não, meu irmão, diga com voz profética: Diga, O abençoado de Jesus. Eu acredito tanto na sua vitória que vou profetizar cantando. Diga para ele: A sua casa, a sua família, o seu futuro está nas mãos. vida tá na mão de quem? Essa pode fazer o exorte. pessoa que está do seu lado, porque a unção que está sobre a sua vida, ela está sendo compartilhada aqui nessa noite. O amor que você carrega está sendo compartilhado aqui nessa noite. Faça isso, meu irmão. Liga os corredores. Deixa essa unção ser compartilhada. Vamos. Como igreja. Vamos encher esse lugar de glória. Quantos vieram adorar o nome de Jesus essa noite? Quantos querem preparar o seu coração para o que Deus tem para nós essa noite? Comece a glorificar o nome de Jesus. Abra a tua boca, meu irmão. Enche esse lugar de glória. Enche esse lugar de adoração. Vai, vai, vai. Ei, nós te adoramos. existe pregação aos perdidos, nem oração aos enfermos. Se nós quisermos estabelecermos a oração de Jesus, de Mateus capítulo 6, verso 10: Assim na terra, como é no céu, nós precisamos copiar a cultura do céu. E o que os céus fazem agora? Eles dizem santo, eles dizem glória conhece a grandeza de Deus. Será que tem alguém aqui nessa noite que reconhece que não há outro Deus como o nosso Deus? Então não cesse a sua adoração, não cesse o seu louvor. Abra a tua boca, abra a tua boca, glorifica, exalte, faz alguma coisa. Ei, nós te damos glória. meu irmão, vai, meu irmão, vai! Thank you. a sua língua. Feche seus olhos. é o Espírito Santo agora. Amplifica a sua voz e vamos.